саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз қырық екінші қырық үшінші параграф жартылай өткізгіштікдегі э, электр тогы және жартылай өткізгіш құралдар сонымен қатар электролиз заңдары деген тақырыптарға тоқталатын боламыз жалпы күтілетін нәтиже бізде жартылай өткізгіштердегі электр тогын сипаттауды және жартылай өткізгіш құралдарын қолдануды түсіне алатын боласыздар жалпы айтқан кезде электролиттердегі электр тогы дегеніміз не яғни заряд тасымалдаушылар тек қана иондар болып табылатын сұйық өткізгіш электролит деп аталады электролиттерден ток өткен кезде электродтарда заттың бөліну шығу құбылысы бұл электролиз деп аталады яғни электролит электродтан заттың бөлініп шығу процесі бұл электролиз деп аталады екен олай болса әртүрлі ортадағы электр тогын тасымалдаушылар деп қарастыратын болсақ металдарда электрондар сұйықтарда оң және теріс иондар газдарда электрондар және оң теріс иондар жартылай өткізгіштерде кемтіктер мен электрондар жатады екен яғни айтқан кезде осы төрт жағдайда тасымалдаушылар осы қарастырылады түртіп жазып қоямыз электролиз үшін фарадей заңына тоқталатын болсақ жалпы айтқан кезде баған айттық біз иә электролиттерден арқылы ток өткен кезде электродтардан бөлінетін зат бұл бізде электролиз құбылысы еді яғни сол кездегі заттың массасы оқ, осы уақыт ішінде өткен заряд шамасына тура пропорционал нәтижесінде масса тең к көбейту q деп аламыз к көбейту q яғни мына жерде мыналар бөлініп шықты ғой электродтан бөлім шыққан кездегі процесті біз электролиз дейміз э, су арқылы токтың тасымалдану процесі олай болса формулаға жеке жеке тоқталатын болсақ KQM дегеніміз осы электродтарда бөлінген заттың массасы электродтарда заттың бөлінген заттың массасы к дегеніміз осы заттың электрохимиялық эквиваленті ал q дегеніміз бізде міне жазып қойдық барлығын иә q дегеніміз бұл заряд ал енді зарядты ашатын болсақ осылай түрлендіруге болады иә немесе ары қарай біз тағы түрлендірсек болады енді түрлендірсек болады жұмыс арқылы түрлендірген кезде форма осылай түрлендіріп жазсақ болады иә ары қарай түрлендіріп кете берсек болады ал бұл жерде айтып кететін нәрсе бізде не бар мына жерде ә, фарангит тұрақтысы бар фарангит тұрақтысы неден келіп шығады к дегеніміз бізде неге тең екен к ашатын болсақ к ашатын болсақ бізде ә, мына бір форма келіп шығады міне Фарангейт көрсетейін тұрақтысы дегеніміз тоғыз бүтін жүзден алпыс бес көбейту он төрт дәрежесі кулон бөлінген мольға тең яғни авогадро мен элементті зарядтың көбейтісіне тең мына жерде айтып кететін бір не осы фарангейт заңын айтатын болсақ кит деп жаттасақ та болады иә осыған байланысты бір есеп талдап шығарып қай қай вариант болатындығын ham ретінде енді заттың электр химиялық эквивалент дегеніміз бұл ә, осы кан айтамыз к деген жаңа айттық ашатын болсақ форма былай түрлендіріп ашуға болады немесе былай да ашып түрлендірсек болады деген сөз иә ә, осы екі жағдаймен қарастырсақ өйткені мына жерде f дегеніміз бұл бізде фарангейт тұрақтысы фарангейт тұрақтысы осы элементар ретпен авогадроның көбейтісі солай түрлендірсек болады ал өйткені м дегеніміз мольдік масса н дегеніміз әрбір химиялық элементтің валенттілік бар валенттік дейміз ары қарай солай ал енді фарадидің біріккен заңы яғни ә, формуланы түрлендірдік жалпы айтқан кезде бірінші жағдай екінші жағдай мен үшінші жағдай әртүрлі жағдаймен формуланы түрлендіріп көрсеттік бұл түрленген фарадидің екінші заңы бар бізде фарадидің екінші заңы бұл заттардың электрохимиялық және химиялық эквиваленттердің арасында байланысты қарастырады нәтижесінде камыз неге тең дейтін болсақ кны былай түрлендіріп көрсетеді екенбіз негізі камыз мына форма тең еді ғой иә дұрыс па ал осы жерде екі маляр масса мен форманы түрлендіріп ашқан кезде осы форма шығатындығын дәлелдеп көрсетеді фаренгейттің екінші заңы енді жартылай өткізгіштер дегеніміз не жалпы жартылай өткізгіштер дегеніміз бұл электр тогын яғни тасымалдаған кезде металдар мен диэлектриктердің арасында болатын заттарды айтамыз жартылай өткізгіштерге нелер жатады дейтін болсақ төртінші топ элементтері жатады жартылай өткізгіштерге төртінші топ элементтер жатады міне қараңыздар оған кремний германий ә, сол секілді менделеев кестесіндегі төртінші топ элементтері жартылай өткізгіштер қатарына жатады екен ал енді жартылай өткізгіштерді бізде қоспалық өткізгіштер және өзіндік өткізгіш деп қарастыратын болсақ қоспалық өткізгіштерге n p типті ауысу деп қарастырылады n типті p типті ауысуы n типті ауысу дегеніміз бұл электрондық қоспаға жатады ол бесінші топ элементтерін енгізу арқылы алынады екен ал п типті дегеніміз кемтіктікке жатады ол үшінші топ элементтерін енгізу арқылы алынады яғни бізде n типті э, қоспа қандай қоспа дейтін болсақ донорлық қоспа өзінен бір электроны бере алады ал э, п типті дегеніміз акцепторлық ол бір қоспаны өзіне алады деген сөз үшінші топ нәтижесінде бесінші топ пен үшінші топ элемент қосылған кезде төртінші топ элементін құрайды получается бізде жартылай өткізгіштік пайда болады деген сөз иә ал терморезисторлар мен фоторезистор дегеніміз не қысқа нұсқа тоқталатын болсақ термо деген ол жылу деген сөз фото бұл жарық демек жартылай өткізгіштік кристалдардың электр кедергісінің температураға тәуелділігін қарастыратын бұл бізде терморезисторлар ал жарықтың тәуелділігіне яғни қарастыратын бұл фоторезистор яғни біз осы жерде тоқталып кетсек ол фото дегеніміз жарық термо деген жылу яғни температураға тәуелді болса терморезисторлар жарыққа тәуелділігіне қарастыратын болсақ бұл фоторезисторлар деп қарастырады екенбіз жартылай өткізгішті диод жалпы диодтың қызметі не дейтін болсақ диод бір жақты ток өткізу қасиетін яғни айнымалы токты түзету үшін пайдаланылады былай айтқан кезде диод бір жақты өткізуін қарастырады яғни пн ауысуы бойынша ә, диодтың қызметі солай атқарылады келген токты реттеп мысалы бірден күйіп кететін болса диод күйеді ол диодты қана ауыстырасың ол токты өткізіп беретін құрылғы деп қарастырылады да ал бізде екіншісі терморезистор деп аталады ол терморезистор екі ауысымы бар жартылай өткізгіш құралдарға жатады ә, және де олар бөлінеді база эмиттер және коллекторлар деп ә, база эмиттер коллектор бұл осылай үш немен қараса мынау бізде электросхемадағы белгілену транзистор міне қараңыздар осы бізде ә, арнайы жаңа біздің айтқанымыз база коллектор эмиттер қарастырылады бұл транзистор бұл үш ауысым бар яғни екі ауысым бар қарастырылады ал енді жарық диоды шам дегеніміз бұл жарық диод яғни электр энергиясын көрінетін сәулеге айналдыратын пн ауысуы бұл Э, жарық диодты шам деп аталады екен енді ә, осы тақырыпты пысықтау мақсатында бар болғаны үш ақ есеп бердік есептерді шығарамыз түсінбесек сұраймыз ә, және де кері байланыс жасаймыз жақсы келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар